Kaixo aurrekoan esaten nizuen moduan bendito ontorrera pauso pauso igotzen da eta lasterbidek ez dute balio kontatu nizuen baita ere nola apurka-apurka fizikoki hobetzen ninduan baina burua falta zen oraindik martxoaren amaieran donostian txanda neukan, neurologoaren edan. Eh? aniskoitza daukagun nipuzko ardenok han hartzen gaitu gaian aditua denak. Ondo, ondo antolatua daukate. Neurologo honek konfirmatu zidan diagnostikoa. Esklerosi aniskoitza neukan. Eta alboan utzi zuen sindrome kliniko bakanaren teknizismoa gutxi inporta zitzaidan, egia esan. gaitza <coughs> berdin berdin nukalako. Demora gutxi dedikatu nion pentsatzeari. Ia ez daukadan gaitza. Ez nuen apenas pentsatu zergatik nik, ez dakit, pragmatismo puntu bat daukat zentzu horretan. Eta horri esker, nire energiaz nuen galdu. Ez dezadan eduki horretan. Hori izango zen neukana, eta gitxo, aurrera egin behar. Ez dago besterik batzuk konparazio bat egiten dute mielina eta kabliak babesten dituen plastikoaren artian esklerosia nizkoitza dela ba, kablien eh, plastikoa pelatuko balitu zela. eta hau da, buruko kabliak pelatu izan balitza izkigu zela. bira ze kasualitatea asentzio eta argeta arteko bidean kabliak sartzen ari bidearen erdi erdian. Neurologoak bost botika eman zizkidan aukeratzeko. Berak etzuen aukeratzen, guk aukeratu behar genuen. Eta bakoitzaren txostenarekin joan ginen, azte santuko porretara, geuk aukeratu behar genuen. Geuk diot, ze ordurako nahiko barneratua neukan, gaitzanik neukala. Baina esklerosia, mariak eta bion artean eraman behar genuela. Hor joan ginen, oborretan, landetara, paper morduarekin. Artean oraindik ez nuen oso ondo ikusten. Begiak ikaragarren nekatzen zitzaizkidan. Gehiegizko argitasunak mina ematen zidan. Oraindik genekien, baina kortikoideen ondorioa zen, hau ere bai. Buruko zua itzali bai, baina aldi baterako sortzen dituen beste kaldeak eta zutxikiak. Beraz, ulertuko duzun moruan, landetan aino kotxiak gidatzia, lorpen txiki bat izan zen. Han, beste lorpentxo bat lortu nuen. Diagnostikoaren osteko lehen korrika saioa. Einaut lagunarekin, ze izan ozean. Bi edo iru kilometr, ez gehiago. Eta erritmoa, bueno, alamoduzkoa. Baina hori posa neukana. Bi albiste on jaso nituen oso demora gutxien. Mariak e, etidan utzi, botiken txostenak irakurtzen. Ah, albo ondorioak eta ez somatizatzeko, izango zen. Laburpen bat egin zidan. Eta bonex aukeratu genuen. Aztian behin, ziztada bat izterrian. Simplia zirudien. Hori bai, egin behar ez den gauza hori egin jarraitu nuen interneten bilatu nuen abonek zo horri buruz ia ze esaten zuen jendiak eta komentario batek ezin egona sortu ziren, horrela zioen gauza bakarra odutzen zait abonek zen albondorioak baino txarragoa eta hori esklerosian izkoitza da to eta arrazoi zuen, hori idatzi zuenak jartzen nuen bakoitzean urrengo goizean gripearen sentsazio berdina neukan. Zukarra, otzikarak, izerdia, buruko mina. Jarri nuen lehen aldian, beranduago joan nintzen lanera. Gorputzari buelta ematen hasi nintzaionean. Abonesek, kristo bat egin da, uste ninduen. Eta magikoki, urrengo egunean, dena ondo, sintomari gabe. Ulertzeko oso zaia zen. asteak pasa ala, joan nintzen apurka-apurka, oitzen abonek zera. Eta rutina bat erekin nuen, bi amunetarako. Igeri lekura joaten nintzen, bidean, pavaroti, nesun dorma abesten entzuten. Alalba bintxero, horrek animo ikaragarri altxatzen zidan. Eta momentu horietan, baneukan beharra, bai. Hiru urtez, egon naiz, abonek sartzen naskatuta amaitu nuen. Zistada jartzeko komunian sartzen nintzen, atia itxita. Alabetakoren bat sartuko senaren beldurrez. Zerbait txarra egiten ibiliko banintz bezala. Eta pentsa oporretan adibidez kanpin batean, hango komunian sartzen, eskutuan eramaten nuen botika. Eta ahalik eta komun bakartienaren bila ibiltzen nintzen lotxa eta ematen zidan eskutuan horrela ibiltziak. Aspertu nintzen. Iazko u da maieran onartu zidaten botika aldaketa. Orain egunero pastilla bat hartzen dut eta ez dut ondoriorik antzematen. Tira. E, albo kalte bakarra ia azkarrago erortzen hasi zaidala etxeko gizon dena buruzoia direnez, banekien horrela maitu genuela, baina hau bagiok askartu egin du prozesua. Beste eraso bat edo buruzoil geratziaren artian aukeratu bihar badut, argi daukat erantzuna. Esklerosian izkoitzak ez dauka sendabiderik. Botikek lortu nahi dutena da, gaitza lozorroan mantentzia. Ia aladan. Ez badut eserra igartzen dena ondo doan seinale. Urtero egiten dizkidate erresonantziak eta hor konfirmatzen da gaitza aktibo dagoen edo ez. Abenduan tokatzen zaiturrengoa eta lo jarraitu dezala. Intxortako atetik irri beharre handi batez esaten diot gaitzari no pasaran. Aio, eskerrik asko horre gotiaren. Urrena, beste kapitulo bat.